I am just kidding. I'm just kidding. Kidding یعنی شوخی کردن. Just یعنی فقط. I'm just kidding یعنی من فقط دارم شوخی میکنم. I'm just kidding. I'm just kidding. I am just looking. I'm just looking. Look یعنی نگاه کردن. Looking یعنی در حال نگاه کردن. Just یعنی فقط. I'm just looking یعنی من فقط دارم نگاه میکنم. I'm just looking. I'm just looking. I am looking for I'm looking for look یعنی نگاه کردن looking for یعنی دنبال چیزی گشتن I'm looking for یعنی من دنبال فلان چیز میگردم اینو میتونید تو مغازه ها استفاده بکنید مثلا وقتی رفتید خرید مثلا به فروشنده میگید I'm looking for مثلا پنس من دارم دنبال شلوار میگردم I'm looking for I'm looking for I am not to blame. I'm not to blame. I'm not یعنی من نیستم. Blame یعنی سرزنش شدن یا سرزنش کردن. I'm not to blame یعنی من نباید سرزنش بشوم یا اون کسی که باید سرزنش بشه من نیستم I'm not to blame I'm not to blame I am really sorry. I'm really sorry. I am یعنی من هستم really یعنی واقعا sorry یعنی متاسف بودن I'm really sorry یعنی من واقعا متاسفم I'm really sorry I'm really sorry I am single-handed I'm single-handed. I am یعنی من هستم single-handed کلمه است که از ترکیب دو کلمه single و hand درست شده و single-handed یعنی دست تنها شده I am single-handed یعنی من دست تنها هستم I'm single-handed I'm single-handed I am having a sore heart. I'm having a sore heart. I am having یعنی من در حال داشتن چیزی هستم یا در حال تجربه کردن چیزی هستم. Sore heart یعنی افسردگی یا ناراحتی که در درون شما وجود داره. I am having a sore heart یعنی من افسرده ام. من دپرسم. I'm having a sore heart I'm having a sore heart I am greatly distressed. I'm greatly distressed. I am greatly یعنی من به طرز بسیار زیادی distress یعنی مسترب بودن distressed یعنی مسترب شده I'm greatly distressed یعنی من به طور زیادی مستربم I'm greatly distressed I'm greatly distressed I asked you twice. I asked you twice. I asked یعنی من درخواست کردم you در اینجا یعنی از تو twice یعنی دو بار I asked you twice یعنی من از شما دو بار درخواست کردم در زمان گذشته یعنی قبلا از شما درخواست کرده I asked you twice I asked you twice I bathe every day. I bathe every day. Bathe یعنی حمام کردن. bath یعنی حمام ولی bathe فعلشه یعنی حمام کردن. Every day یعنی هر روز. I bathe every day یعنی من هر روز حمام میکنم. I bathe every day. I bathe every day. I beg you to pray. I beg you to pray. I beg you یعنی من از شما درخواست دارم یا شما رو التماس میکنم. Pray یعنی دعا کردن. I beg you to pray یعنی من از شما درخواست دارم که دعا کنید. I beg you to pray. I beg you to pray. I beg your pardon. I beg your pardon. I beg یعنی درخواست دارم your pardon یعنی پوزش شما رو I beg your pardon یعنی من از شما پوزش میخوام از این عبارت در جایی مثلا اگر ناخداگاه به کسی خوردید یا تنتون به تنش خورد میتونید از این عبارت هم استفاده بکنید I beg your pardon یعنی من از شما پوزش میطلبم I beg your pardon I beg your pardon I cannot bear him I can't bear him I cannot یا I can't یعنی من نمیتوانم bear یعنی تحمل کردن یا مدارا کردن هم یعنی او را اوی مذکر را I cannot bear him یعنی من حوصله او رو ندارم نمیتوانم او را تحمل کنم I cannot bear him I cannot bear him I cannot Place you. I can't place you. I can't یعنی من نمیتوانم. Place یعنی مکان یا جا. You یعنی تو را. I can't place you یعنی من نمیتونم شما رو به جا بیارم. یعنی نمیتونم به خاطر بیارم شما چه کسی هستید. I can't place you. I can't place you. I can't stand you. I can't stand you. I can't یعنی من نمیتوانم stand یعنی ایستادن و همچنین مقاومت کردن I can't stand you یعنی من نمیتوانم در برابرت مقاومت کنم در مقابلت ایستادگی کنم I can't stand you I can't stand you. I need to catch my breath. I need to catch my breath. I need to یعنی من لازم است که فلان کار رو انجام بدم یا لازمه که فلان کار رو انجام بدم catch یعنی گرفتن یا به دست آوردن my breath یعنی نفسم رو catch breath یعنی نفس سر جاش اومدن مثلا بعد از یه دویدن یا بعد از کار بدنی خیلی سنگین وقتی که نفس نفس میزنید catch breath یعنی که نفستون بیاد سر جاش I need to catch my breath یعنی من لازمه که نفسم سر جاش بیاد مثلا تا بتونم ادامه حرفم رو بگم I need to catch my breath I need to catch my breath. Can we stop for a minute? Can we stop for a minute? Can we یعنی آیا ما می توانیم stop یعنی متوقف کردن یا متوقف شدن for یعنی برای یا به منظور a minute یعنی یک دقیقه Can we stop for a minute یعنی آیا ما می توانیم به مدت یک دقیقه صبر کنیم یا وایسیم Can we stop for a minute Can we stop for a minute I come from Japan I come from Japan. I come یعنی من می آیم. From یعنی از. Japan یعنی ژاپن. I come from Japan یعنی من از ژاپن می آیم یا اهل ژاپن هستم. I come from Japan. I come from Japan. I Do not think so. I don't think so. I don't یعنی من انجام نمیدم. Think یعنی فکر کردن. So در اینجا یعنی اینطوری یا اینگونه. I don't think so یعنی من اینطور فکر نمی کنم. I don't think so. I don't think so. I do what you say. I do what you say. I do یعنی من انجام می دهم. What you say یعنی آن چیزی که تو بگی. I do what you say یعنی هر کاری که تو بگی رو انجام می دهم. I do what you say. I do what you say. I don't blame you. I don't blame you. I don't یعنی من انجام نمیدم. blame یعنی سرزنش کردن. I don't blame you یعنی من تو رو سرزنش نمی کنم. I don't blame you. I don't blame you. I don't even know. I don't even know. I don't یعنی من انجام نمیدم. Even یعنی حتی. know یعنی دانستن. I don't even know یعنی من حتی نمیدونم. I don't even know. I don't even know. I don't feel well. I don't feel well. I don't feel یعنی من حس نمی کنم. Well یعنی خوب یا خوش. I don't feel well یعنی من حال خوشی ندارم. I don't feel well. I don't feel well. I feel really bad. I feel really bad. I feel یعنی من حس می کنم. Really یعنی واقعا. Bad که میدونید یعنی بد. I feel really bad یعنی من واقعا احساس بدی دارم. I feel really bad. I feel really bad. I forgot his name. I forgot his name. I forgot گذشته I forget یعنی من فراموش کردم. His یعنی مال اوی مذکر. Name یعنی نام. His name یعنی نام او. I forgot his name یعنی من نام او را فراموش کردم. I forgot his name. I forgot his name. I got my haircut. I got my haircut. haircut یعنی کوتاه کردن مو. I got my haircut یعنی من موی سرم رو دادم کوتاه کردن یعنی آرایشگر موی من رو کوتاه کرد که خیلی خلاصه در فارسی میگیم من موی سرم رو کوتاه کردم و اینجا منظور این نیست که خودتون موتون رو کوتاه کردید دادید آرایشگر این کار رو براتون انجام داده I got my cut I got my cut I have a headache. I have a headache. I have یعنی من دارم. Headache یعنی سردرد. I have a headache یعنی سرم درد میکنه یا سردرد دارم. I have a headache. I have a headache. I hit the sailing. I hit the sailing. Sailing یعنی سخت. Hit یعنی ضربه زدن. I hit the sailing یعنی من به سخت ضربه زدم اما اصطلاحی است به معنی اینکه خیلی عصبانی شدم آمپرم مثلا چسبید I hit the sailing. I hit the sailing. I hit the roof. I hit the roof. roof یعنی سخت. I hit the roof یعنی من به سخت ضربه زدم اما در معنی اصطلاحی یعنی خیلی عصبانی شدم. I hit the roof. I hit the roof. I hit the jackpot. I hit the jackpot. hit the jackpot اصطلاحی است به معنی اینکه کلی جایزه یا پول خوبی رو برنده شدن. I hit the jackpot یعنی من جایزه رو برنده شدم یا پول خوبی برنده شدم. I hit the jackpot. I hit the jackpot. I know you are here I know you are here. I know یعنی من میدانم. You are here یعنی تو اینجا هستی. I know you are here یعنی من میدانم که تو اینجایی. I know you are here. I know you are here.